¿Estás bueno? Bueno, buenísimo. Entonces, voy a hablar por unos pocos minutos ah, acerca de una reflexión de la colonialidad del hacer, que es un concepto que estamos desarrollando, y también a la alternativa, la, lo universal alternativo, que es diseño libre, una praxis ah, de diseño centrada en la libertad, más no la libertad individual, más la libertad colectiva de que habla Paulo Freire y otros ah, filósofos latinoamericanos. Um, agradezco la invitación, Juan Montalbán, ah, para hablar con ah, nuestros hermanos latinoamericanos que podemos unir fuerzas para la lucha de descolonización, así como quería el filósofo Álvaro Vieira Pinto, el maestro filosófico de Paulo Freire, no es muy conocido en eh, Brasil, tampoco en Latinoamérica, porque fue eh, perseguido por la fuerza dictatorial brasileña muy fuertemente en los años 60 y 70. Eh, tuvo que exilarse en Chile. El Alá escribió um, libros como um, Ciencia y Existencia, tratados acerca de demografía, mas al retorno al Brasil como un uh, uh, intelectual prohibido de, poner charlas en universidades, completamente ostracizado, isolado, escribió, el libro El concepto de tecnología, que solo fue uh, encontrado eh, en 30 años después de su muerte, es una publicación póstuma, que es muy importante para el pensamiento latinoamericano de filosofía, de la técnica y ciencia, tecnología y sociedad. Estamos ah, ah, eh, en los últimos años muy atareados ah, eh, eh, atareado con el estudio de la obra de este filósofo y voy a destacar unos puntos que son magistrales para el diseño. Por ejemplo, el punto central de su filosofía es lo que hay ah, que hacer, que hay que dirigir la atención al hacer como que hacer. No es una filosofía centrada en el pensamiento, por ejemplo, como cartesiana, como heideggeriana. Es una eh, filosofía centrada en lo que tenemos que hacer en Latinoamérica, en Brasil y en nuestros pueblos ah, subdesarrollados. Eh, si partimos de esta eh, premisa ah, general de su filosofía, entonces tenemos que eh, los seres humanos habitan mundos que están en parte hechos y en parte por hacer. Es una, una, diferencia ah, de de tradicional oposición entre cultura y naturaleza ah, que los pueblos de Europa, los colonizadores, utilizaron para justificar la colonización. El proceso de colonización moderno estableció una división geográfica entre el mundo hecho entre, y el mundo por hacer, mas el mundo por hacer fue conceptualizado como una naturaleza ah, pristina, una naturaleza no hecha. Europa se ubicó como el mundo hecho, eh, la que seguirían las colonias, deberían se hacer como la Europa tuve sido en el pasado, como se la América fuese una versión primitiva o ah, potencial de Europa. La verdad que Europa hizo su riqueza con lo que deshizo en la América, porque acá ya había varios mundos hechos allí, ah, como Abya Turtle Island, Pindorama y muchos otros nombres que los pueblos originarios indígenas tuvieron utilizado para denominar nuestras tierras. Eh, hoy ah, hay esta división eh, de mundos sigue eh, viva, más con otras denominaciones. Por ejemplo, en siglo XX, ah, las cuestiones de colonización se transformaron en cuestiones de desarrollo desigual. Entonces, tras estas ah, figuras, estos conceptos de una sociedad que está dividida por, eh, entre los pobres y los ricos, ah, fue utilizada también para el desarrollo, ah, ah, ayuda tras de desarrollo, por ejemplo, como una cuestión moral, que si hay muchas personas subdesarrolladas, tenemos que desarrollarlas con las tecnologías, las prácticas económicas, eh, por demás el capitalismo neoliberal. En, la segunda mitad del siglo XX se establecen las um, democracias neoliberales, o entonces uh, también uh, las dictaduras neoliberales que son lo más peligrosas. Uh, esta situación de subdesarrollo tuvo un, un impacto profundo, profundizado en los discursos Ah, en torno del diseño. Eh, por ejemplo, nos impidió de reconocer el diseño, las formas de diseñar que estaban acá en nuestros pueblos, que son diseños con otros nombres, por ejemplo, gambiarra, malicia indígena, no sé cómo se ah, denominan en, Perú, más acá en Brasil nos tenemos muchos ejemplos de diseño del pueblo por ejemplo, la gambiarra que está al lado izquierdo de esta imagen es la misma solución eh, la, que es eh, en la imagen de la derecha. la diferencia es que la imagen de la derecha representa una eh, versión de proyecto que se estableció como solo pensado, no solo hecho como los los diseños subdesarrollados ah, de, los pueblos originarios y, también de los pueblos ah, precarizados que eh, viven en las favelas, en las, partes más subdesarrolladas de la ciudad. Entonces hay una, un aparato ideológico que se hace el mundo hecho como menos, el mundo hecho aparentemente con menos reflexión se ve como en el futuro apocalíptico, apocalíptico eh, contaminada y feo que los países desarrollados deben domesticar. Aquí hay un error, el mundo por hacer, con menos reflexión. Eh, por ejemplo, Blade Runner eh, eh, se muestra en ah, la parte de, Hong Kong como el futuro de toda la civilización. si seguimos desarrollando nuestra sociedad como desarrollamos hoy, entonces todo el mundo se tornará subdesarrollado, como si una distopía como los latinoamericanos, <laughs> eh, y como los eh, chinos también. aquí hay una, reflexión más crítica acerca de, este de qué estás por detrás de estos discursos, de estas ideologías, que es la domesticación del colonizado como un soporte para la domesticación del futuro. Entonces, en Expo 58, eh, hay eh, en diferentes partes de la misma exhibición el átomo y lo artesian el artesano congoleño como poderes, que, potencias que están dominadas por Bélgica, eh, un país colonial también que no tuvo una presencia muy fuerte en Latinoamérica, pero tuve, eh, por cierto, una, una influencia muy grande en África, una influencia mortal, terrible, que hasta hoy no, ha sido resolvido eh, en Congo, sigue ah, teniendo una guerra tras de otra, ah, primariamente por la introducción de conflictos entre tribales. Mas ah, la, la, cuestión aquí e, es que la Bélgica tuvo la imaginación de que estaba dominando los colonizados dando unas ropitas, más estaban exhibiendo a los colonizados como parte de un ah, zoológico humano. Este, este artesano ah, trabajaba em, eh, dentro de una, una cela que es ah, eh, la misma que se utilizaba con los animales. Ese fue el último caso documentado de zoológico humano, muy criticado, mas estas prácticas siguen Ah, ocurriendo en una, forma más eh, sutil. Por ejemplo, diseño especulativo. Eh, están también reproduciendo estas diferencias culturales ah, que jerarquizan negativamente los pueblos eh, subdesarrollados. Por ejemplo, Microsoft en una famosa ah, película se dice que que va a ocurrir en el futuro si todas las tecnologías son Microsoft. Eh, en 2019, Microsoft imagina que las relaciones eh, educacionales, aprendizaje, sigue ocurriendo de la misma manera que una, una, um, una maestra eh, va, a guiar sus ah, chicos para ah, conocer la el mundo como una cuestión geográfica, <laughs> sin eh, discutir las cuestiones geopolíticas que estamos hablando acá. Eh, entonces, eh, en los, al centro de, esta, película hay una, una crianza, una chica indiana aprendiendo una cosa con una chica australiana, que es, a pesar de estar en el hemisferio del sur, puede ser considerada también parte del sul de norte global eh, reproduce las mismas relaciones coloniales que ah, los países anglófonos ah, típicamente reproducen. Y aquí hay una interacción que es ah, muy interesante, como una evidencia de esta relación intercultural desbalanceada, unilateral, en que lo indiano responde, una, contesta la pregunta de la chica si eh, se india los, um, gatos, <laughs> se llama? Um, son son ah, considerados um, más suerte, eh, como si la chica no, no conoce la otra cultura, más ah, el indiano conoce mucho, mucho bien la cultura australiana y la cultura de los colonizadores, porque es la cultura de los colonizadores y tiene que conocer para sobrevivir a la colonización. Esto eh, eh, eh, es un ejemplo de que no se cambia las relaciones humanas en el diseño especulativo, siguen ocurriendo la misma relación desbalanceada, la misma relación colonial que otrora. Entonces no es un futuro real, es un presente que las grandes corporaciones quieren mantener siguiendo ah, dominando. Para romper con esta colonialidad del hacer, es necesario afrontar el reto de hacerse a sí mismo, no el otro, como que hacer. hemos desarrollado en eh, años recientes una, un taller eh, llamado Yo soy mi basura. Y aquí eh, preguntamos, quiero seguir haciendo, haciéndome así, como me hacio tras del consumo de cosas que necesito en, mi día a día. Eh, también la basura que este consumo implica. Entonces tenemos que eh, tirar un, otro retrato, autorretrato, una foto de nosotros mismos con la basura acumulada ah, a, lo, largo de una semana. Eh, mis estudiantes, estudiantes fueron muy ah, ah, inteligentes en a, utilizar esta oportunidad para reflexionar sobre sus propios privilegios, mas también la ausencia de privilegios como ah, diferentes ah, miembros de grupos sociales. Eh, nos no preguntamos entonces cómo, cuál es la responsabilidad de los diseñadores de envases, mas también los diseñadores del mundo que habitamos, del mundo hecho y también ah, lo mundo que no es diseñado por diseñadores profesionales, más, más es vivido por nosotros. Entonces, cuestionar el que nos lleva a nos, a rehacer, rehacer en de lo que ya hemos hecho y no a ah, lo que los colonizadores digan <laughs> que debemos nos hacer. Esto es una cuestión filosófica más profunda que tenemos abordado en estos artículos ah, que estamos Ah, mencionando en la parte baja de los slides. Eh, no voy a profundizar mucho en, esto, solo recordar que esto es una oposición diferente, una más dialéctica de que la oposición eh, en, entre cultura y la naturaleza. Entonces, para liberar futuros domesticados en diseño, tenemos que hacer nuestros trayectos, o mirar nuestros pasados, no solamente a mirar el futuro y eh, eh, primariamente eh, rejeitar, no aceptar los futuros importados, los futuros ah, domesticados que los pueblos colonizadores intentan imponer en nuestras culturas. tuvimos a ah, desarrollado un estilo propio para estos diseños especulativos críticos latinoamericanos, llamamos de futuro, porque es la alternativa al retro. Eh, es un estilo de diseño especulativo que consiste en anticipar el desarrollo de una tecnología en el pasado y especular sobre un posible presente alternativo en que los oprimidos tengan más posibilidades de reaccionar ante la opresión. En la medida que se dispone más información del fondo, que está disponible en el pasado, el diseñador no tiene licencia para especular sin fundamento, y no va a se perder en las imaginaciones del norte global colonizador. Es necesario conocer los trayectos recorridos por nuestros antepasados para poder realizar nuestros proyectos con más responsabilidades. Hay muchas actividades que tuvimos ah, ah, desarrollado en nuestros talleres que están documentadas en muchos artículos, acerca de cómo lo desarrollamos una conciencia crítica de la manualidad, de esta relación con nuestras cosas ah, en nuestro mundo. El eh, cuerpo emergió con una, como una categoría central de la crítica del mundo porque ah, si partimos del, del cuerpo, ah, tenemos la posibilidad de tratar la colonialidad de Hacer como una cuestión de opresión. Eh, el teatro del oprimido em, eh, surgió con una una praxis artística muy importante en nuestros talleres porque se, eh, de parte de una comprensión corporificada de la opresión y eh, también de la, del, rol de, cosas diseñadas, proyectadas ah, para oprimir o ah, para libertar las personas en la escena, en la, historia. Eh, utilizado teatro del miedo como una, un proceso de comprensión, de análisis, más también de creación de escenarios especulativos basados en el pasado, la comprensión crítica del pasado del Brasil. Eh, este es un ejemplo de un resultado final de una, de un tarea de diseño especulativo. Los estudiantes ha sido un documentario, un documentario falso uh, acerca della, mm, del golpe que uh, Dilma Rousseff, nossa presidenta, teve sofrido em 2016. E, eh, e nesta, nesta película, os estudantes aventam a possibilidade que o governo dos Estados Unidos estava envolvido, involucrado com o golpe eh, através de uma inteligência artificial estrangeira, uma inteligência ah, americana, estadunidense, gringa, que Dilma Rousseff estuvo instalado en su computador en alusión a la cuestión eh, real de que eh, Dilma estaba siendo espionada eh, a través del sistema de espionaje de NSA, National Security Agency of, de, United, de, Estados Unidos. Entonces nuestros estudiantes estaban muy atentos con la política nacional y el rol de diseño de nuevas tecnologías en la perpetuación de relaciones coloniales. Entonces, ah, la, la, cuestión más amplia que ah, estos debates con estudiantes nos traen es qué clase de mundo estamos haciendo, haciéndonos nosotros de esta manera. Hay muchas cuestiones filosóficas que no voy a abordar aquí en esta discusión, más están en nuestros artículos también Ah, esta, transición entre ser una, ah, un auténtico yo y ser una, cosa ah, reducida que no tiene autodeterminación es una, cuestión muy recurrente en la historia de colonización, mas también podemos nos hacer como cosas alternativas, como cosas grandiosas que están miradas a nosotros, nosotros intereses nuestros intereses. Por ejemplo, el pluriverso es una cosa gigantesca que estamos construyendo como un universal alternativo a la colonización. Arturo Escobar, un colombiano, ah, antropólogo colombiano, tuvo escrito, escrito este ah, muy hermoso libro, Designs for the Pluriverse, que es basado en la visión del mundo de zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, hay muchas cosas que están siendo desarrolladas ah, eh, con base en, conceptos de pluriverso, más también en Latinoamérica hay otros conceptos, en Brasil, ah, por ejemplo, la antropofagia muy, es muy ah, influente, por ejemplo, está basada en la, la, práctica de los indígenas que tuvo, tuvo primer contacto con los portugueses, eh, se encantaron con los portugueses a tanto que Ah, se decidieron por comerlos <laughs> e incorporar ah, sus fuerzas, sus ideas en la tribu, eh, inspiradas en, los eh, primeros indígenas ah, de Brasil, muchos artistas desde el siglo XX han desarrollado una, práctica artística crítica eh, llamada antropofagia, que influenció muy fuertemente nuestras prácticas pedagógicas en siglo XXI, por ejemplo el Instituto Faber-Ludens, una primer que se ocupó de diseño de interacción en Brasil, ah, muy basado en la idea de que las tecnologías extranjeras ah, deberían ser ah, comidas por los brasileños para conectar con sus prácticas culturales locales. Eh, registramos estas ideas en un libro llamado Diseño Libre, que tiene una traducción también al español, es, estás ah, disponible gratuitamente en la web, pueden ah, buscarla ah, después. Eh, este es un diseño libre, es una combinación de conceptos de hardware libre, software libre, más también una, una cuestión latinoamericana, por ejemplo, la antropofagia. Y acá hay un ejemplo de un proyecto contemporáneo de, nuestros estudiantes a Universidad Tecnológica que está inspirada en diseño libre. Es un, sistema de móviles, modulares eh, que se cambian las formas, se adaptan a las actividades de las personas y puedan ser producidos eh, de manera eh, distribuida por los propios usuarios pueden ah, también hacer ah, la máquina de hacer los módulos y distribuir la tecnología para ah, camadas que no son muy que no tienen muy acceso a muchos recursos para, para, producir su existencia. El eh, tercer, el tercer y último alternativo universal es el monstruo desde los primero primeros colonizadores, los ah, latinoamericanos, los indígenas, ah, los pueblos originarios son conceptualizados como monstruos porque no son ah, comprendidos por los colonizadores y aceptemos estas denominaciones, eh, no estamos denegando, estamos asumiendo que somos monstruos, sí, somos diferentes, eh, tenemos una cultura de de hibridismos, de transformaciones, de misturas, de eh, mestizaje que eh, nos hacen más ah, ah, ah, diferentes que los europeos, no somos patronizados y estamos satisfechos con esto. Eh, tuvimos una, una, experiencia de hacer un monstruo colectivo como parte de un manifiesto acerca de la politización del diseño que resultó en un manifiesto digital eh, que rompe con todas las reglas del diseño colonial todas las reglas de ah, teoría de la color, <laughs> la armonía son cuestionadas con este manifiesto del design diseño, disenso que eh, eh, ah, ah, fue un momento muy sensible de política brasileña en 2019 cuando Jair Bolsonaro eh, estaban en primer año de su gobierno y dividiendo el país en dos, eh, básicamente las personas que creían en, sus narrativas y las otras que criticaban. Eh, nuestros estudiantes no eran diferentes, por lo tanto consideramos que tuvieron que, que dialogar y hacer junto, no podían ser aislar porque esto estaba riscando la democracia en Brasil. Ah, después, unos años después, descubrimos que el monstruo no tiene que por estar formado por varios cuerpos, sino que puede ser también una única cuerpo que es, mutante en, en, teatro del oprimido digital remoto, experimentamos con los filtros de Snapchat a una chica que se hacía un personaje que cambiaba su apariencia ah, para expresionar sus emociones más ah, fuertemente eh, fue una, una, brillante, es también una, una pieza, una, una, dramaturgia que está involucrada con el proceso de descolonización del pensamiento latinoamericano del diseño, sobre todo el conceptos como design thinking que son muy colonizadores. Entonces, para eh, cerrar mi charla, el que hacer del diseño libre no es solo un hacer libre para hacer libre como en el copyleft de californiano, <laughs> sino hacer libre para ser libre. La dimensión ontológica es las, las más, importante para el diseño que está, ah, estoy hoy hablando para ustedes. Eh, en tan, entonces retorno al, filósofo Viera Pinto, que tuvo escrito muchas cosas acerca de una ontología latinoamericana, brasileña, ah, anti, eh, anticolonial. Eh, su, conclusiones es que solo cuando la conciencia se esteriliza en la realización de un proyecto de hacerse libre, es posible llamarla libre. Libertad no es una condición sine qua non de ser humano como quería Sartre y otros existencialistas. No nacemos libres, tenemos que nos hacer libres. Entonces, ah, mis hermanos, tenemos que luchar por la libertad. Y también libre luchar en el diseño porque es un campo muy importante de nuestros mundos. Ah, gracias, muchas gracias. Estoy abierto al diálogo.